السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصيحتي للإخوة الدارسين للعربية من الأتراك ونصيحتي أيضا للإخوة المدرسين الذين يدرسون اللغة العربية للأتراك أقول لهم وبوضوح تام إذا أردت أن تكره الطالب في اللغة العربية فابدأ معه بالنحو والصرف وإذا أردت أن تؤخر الطالب في تعليمه للغة العربية فابدأ معه بالنحو والصرف بالطريقة المعهودة في تركيا وإذا أردت أن تبعد شخصا عن العربية فابدأ معه بالنحو والصرف بالشكل المتعارف عليه في تركيا وإذا أردت أن تقلص و يعني تمسك عقل طالب من الطلاب وتجعله غير قابل للانطلاق في اللغة العربية فابدأ معه بالنحو والصرف والسؤال الآن هل النحو والصرف يسبب كل هذه المشاكل للمتعلم التركي أقول له نعم الذي يبدأ العربية بدراسة النحو والصرف المتعارف عليه في تركيا فإن هذا يكرهه في العربية يؤخره في العربية يبعده عن العربية يصعب عليه اللغة العربية ويجعل عقله مع الأسف آه، لا يستطيع الانطلاق في اللغة العربية إذا هل النحو والصرف مهم؟ طبعا بلا شك النحو والصرف علمان مهمان جدا ولكن لا يجب أن نبدأ بتعليم الطالب اللغة العربية بالنحو والصرف ولكن يجب أن نؤخر النحو والصرف إلى مراحل متأخرة والدلائل كثيرة جدا على ما أقول اسألوا طلاب الأئمة والخطباء قديما اسألوا طلاب الإلهيات قديما اسألوا طلاب آه، نظام المدرسة إيه، هل استطاعوا أن يتكلموا العربية بعد دراسة عشرات السنين والسنوات للغة العربية أعتقد أن النحو والصرف علم ينسى ويجب أن يمارسه الإنسان والنحو والصرف وسيله وليست غاية ولكن مع الأسف نحن نجعل من النحو والصرف غاية وهذا خطأ كبير جدا السلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إلى اللقاء